E eu acho que foi assim que a ideia da fundação nasceu. Há 20 anos atrás não tinha nem e-mail, mandava carta, o cara era presidente de um banco, o cara me ligava de volta. Se interessava de verdade. Você tem que arriscar para fazer alguma coisa. Possibilidades que você nunca pensou. Só que quando você está ali no meio da Fundação Estudar, você vê o tanto de coisa que você tem que fazer. Ah, isso é, é tão bacana. <laughs> É uma das coisas mais legais. Se você quer, você consegue. Se você se esforça, você chega lá... É, consegui! <laughs> Eu tinha passado, não consegui terminar de dar a notícia, eu arremessei meu celular mais ou menos uns 20 metros para cima. Eu acho que é, uma, é, uma, é, muito uma troca. Quem, quem é um modelo, um ídolo profissional para você, vou falar a verdade, né? Acho que o David Bowie é o cara. Está olhando a coisa de uma maneira diferente. A apreciação, dizer, que o Jorge Paulo sempre teve por duas coisas, educação e ajudar jovens com talento. Olha, parabéns. E olha a responsabilidade, hein? Um senso de responsabilidade com o desenvolvimento das gerações futuras. Eu não estou pedindo dinheiro para mim, pedindo para uma causa super nobre, que é para ajudar o país. Se ela está falando <laughs> desse jeito, é porque deve ser muito legal mesmo, né? A cultura brasileira é uma cultura maravilhosa. Não é só futebol, não é só samba. A gente é muito mais que isso. A gente está vivendo um país que nós quatro que não poderia ter escolhido o país melhor para nascer. E durante os últimos 20 anos, eu falei, pô, eu vou ser a geração perdida, assim, não vai acontecer comigo. E de repente, você vê o que está acontecendo. E fala, meu Deus, não é possível, é a nossa vez, é a nossa vez. Eu estou viva, vai acontecer, eu vou ver. É a oportunidade de você ver que existe um Brasil que funciona. Sonha grande. São todos sonhadores, né? Sonhador conecta com sonhador conecta com o sonhador. E o que eu acho mais legal de sonho é que a gente sonha por etapas. Qual é a verdadeira briga que você tem que abraçar?